Va néixer a finals del 2001, més bé cap al 2000, final de 2001 va ser quan es van posar en contacte amb els convenis i tal, i crec que va ser el gener del 2002 quan es va començar a engegar el projecte. Vale? Es va crear la sala, tot. L'oferta que nosaltres fem aquí són, bàsicament és, és alfabetització digital, vale? anem pujant una mica de nivell, llavors sí que intentem, el que mirem sobretot és que hi hagi una rotació perquè tothom pugui tenir accés, vale? i amb la formació doncs, fem una mica de tot, gent que comença des d'inici i va pujant una mica de nivell. Com et deia abans, tot el tema del retoc d'imatges està molt de moda, igual que de presentacions amb fotos i música i tal, i de tot això també en fem tallers. Val? Nosaltres ara vam començar tallers al setembre i en principi els tallers duraran fins al desembre i al gener començarem cursos nous o tallers nous. Val? En principi és una mica el que fem. Val? Eh, a més a més, el que fem és treballar amb col·lectius concrets i fent activitats concretes. Per exemple, el Centre de Dia de Salut Mental, ells, eh, conjuntament amb, amb Òmnia, fan una revista, és una revista que surt cada quatre mesos, i a més a més de la revista fem un blog, on ells bueno, doncs, donen una mica el seu parer de no, de, amb qualsevol notícia que ha sortit o volen explicar alguna que han fet o els talles que fan dins el mateix centre de dia. Un altre col·lectiu que tenim és el LAUEC, amb nanos derivats del, de l'institut, de la secundària. També tenim el col·lectiu de PIRMI, d'ajudes socials. També tenim el taller Claró, que és un col·lectiu amb deficiències físiques i psíquiques, amb els que hem fet o fem una revista. Música Books magazines piled high up to the ceiling, but I'm ordering some more with the cover so appealing. Got a fer el gym, després fer coses. Avui hem fet un, un os, l'han retallat i després hem posat en, una, en un desert a l'os, amb una altra fotografia. pres jocs, m'ha pres a, a, a, a escriure, a, a, a, a fer moltes coses. Eh, després m'ha pres a, a, a, a fer més que més coses jocs. Eh, m'ha pres a, a, a, a fer puzzles com ara això que estic fent. No hi ha cap tipus de perfil. Ve mm, tothom, Mm, tant dona com home, tant jove com gran, tothom, el, hi ha molta gent que coneix, eh, moltíssima gent de la seu que coneix Òmnia, no només de la seu sinó també de la comarca. És veritat que hi ha molta gent que encara no ho coneix, per això estem també intentant fer una mica més de, dif de difusió sobre els talles que fem, però en principi un perfil determinat no, perquè és justament el que intentem és eh, no tancar-ho, no? perquè si no també sembla que només puguin anar gent gran o que no, no, només puguin anar joves o que no... Llavors intento no tancar-ho tot això. Hi ha una mica de tot, val? hi ha grups que sí que em demanen directament hosti, doncs ens agradaria fer mm, tal taller i ho montem, vale? i hi ha col·lectius o, o grups que van una mica més perduts, o llavors sí que intento jo pensar una mica, bueno, doncs els hi puc oferir aquest taller o aquest altre i a partir d'aquí fem però sempre és no el tanco mai. O sigui, és algo que queda sempre obert perquè la persona o l'usuari pugui venir i preguntar-me o decidir també entre tots el que fem. Thank you. vegades que faig els, els cursos de formació a Barcelona i em trobo amb la resta de companys, sí que de la, les demandes més o menys són, són les mateixes. Vale? L'oferta també és una mica semblant, vale? però la realitat d'esta muntanya és una mica diferent. Vale? Bueno, més que res perquè no hi ha molts serveis que es poden trobar a ciutat. Llavors, bueno, pues, intentem fer mm, doncs, dins d'aquest marge tot el que nosaltres podem però sí que hi ha molts serveis doncs, que aquí dalt no hi són. Llavors, és per això mateix que l'Òmnia és un referent important tant a la seu com a la comarca. No? Perquè si mirem una mica la comarca, quins espais d'accés a l'estic n'hi ha, doncs és que no n'hi ha. Si mirem ben bé, aquí a la seu n'hi ha dos, l'Òmnia i el Telecentre, però a la resta de comarques crec que, o sigui, a la resta de comarca crec que no hi ha cap punt perquè la persona pugui anar a consultar o a mirar o... Teletreballador, tal com s'entén el teletreball, ben bé no és així. Nosaltres aquí el que sí que hem treballat amb un col·lectiu, per exemple, que es diu Aspit, que també és un col·lectiu de disminuïts físics, vam muntar un club de la feina on ells arribaven i l'objectiu bueno, principal ja no era que trobessin feina, que també, però l'objectiu principal era, en principi, que la persona fos o arribés a, a, a ser el més autònom possible. ¿vale? Llavors sí que tenim tele, teletreballador en el sentit de que fan recerca de feina ¿vale? i fan anar a l'Òmnia per fer aquesta recerca de feina. Llavors, bueno, pues, es registren a webs eh, del món laboral com l'Infojob o el SOC o companyia, però és una mica... no és un teletreball com s'entén realment teletreball. Home, l'objectiu principal jo continuo pensant que és arribar realment a tothom vale? per aquesta fractura tan, que continua estant bastant, de, de manera allà col·locada. Eh, doncs l'objectiu principal per mi seria arribar a tota la gent val? i fer alfabetització digital i a partir d'aquí doncs, que tothom realment pugui tenir l'accés a tot aquesta, a, a aquest, a aquest món. No? que continua sent una mica desconegut per moltíssima gent. Bueno, jo la considero molt positiva, la valoració. Vale? Sí que moltes vegades me trobo com amb la resta de companys que només estem nosaltres entre cometes sols, que no tenim un company a prop per dir, hosti, pues això ho fem d'aquesta manera o això ho fem un de l'altra, i això sí que és algo que penso que m'agradaria tenir, més que res per poder corregir, canviar, etc. No? Però bueno, jo penso que és una valoració molt positiva. Jo el projecte és un projecte amb el que hi crec, suposo que és per això que encara estic per aquí i bueno, en principi per mi és molt bona la, la valoració.